नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म पिरो आलुको रेसिपी लिएर आएको छु नेपालमा अहिले चाडपर्वको बेला छ र हजुरहरूलाई मासु खाँदा खाँदा दिक्क लाग्यो भने यो पिरो आलु चाहिँ बनाएर खान सक्नुहुन्छ यो पिरो आलु बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ आधा उसिनेको आलु तेल जिरा र धनियाँको दाना रातो खस्रो खोर्सानी टिमुरको धुलो चाट मसला बेसार जिराको धुलो र नुन फर्स्टमा प्यान तताएर प्यान तातेपछि चाहिँ यसमा तेल हाल्नुपर्छ तेल चाहिँ हामीले अलि धेरै लिनुपर्छ किनभने हामीले आलु फ्राई गर्नुपर्छ जब तेल तातिन्छ तब जिरा र धनियाँको दाना फुराउन पर्छ र त्यसपछि यसलाई केही बेरसम्म भुट्न पर्छ केही बेरपछि यसमा यसरी आलु हाल्नुपर्छ र आलु चाहिँ क्रिस्पी हुने गरी हामीले भुट्नुपर्छ यो आलु चाहिँ पुरै पाकिसकेको छैन यो चाहिँ आधी पाकेको आलु हो र यसलाई मजाले धेरै चलाउनु हुँदैन यसलाई एकछिनसम्म राखिदिनुपर्छ ताकि यो क्रन्ची रहोस् यसलाई बेला बेलामा चाहिँ बिस्तारी पल्टाउनुपर्छ ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले हाईमा राख्नुपर्छ र यसलाई बेला बेलामा बिस्तारी पल्टाउँदै जानुपर्छ हामीले सबै आलु हल्का रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ आलुलाई चाहिँ समय समयमा यसरी पल्टाइराख्नुपर्छ ताकि दुवैपट्टि पाकोस् र क्रिस्पी पनि बनोस् यसरी बनाएको आलु चाहिँ हजुरहरूले चिउरासँग खानासँग रोटीसँग या त्यतिकै आलु मात्र नै खान सक्नुहुन्छ शाकाहारीको लागि चाहिँ दसैँमा के खाने भनेर सोचिरहँदा यस्तो तरिकाले आलु पनि एउटा परिकारको रूपमा लिन सकिन्छ यसरी बनाएर हजुरहरूले दसैँमा आलु पनि खान सक्नुहुन्छ समय समयमा यो आलुलाई चाहिँ पल्टाइराख्नुपर्छ कोरोनाको महामारी चलिरहँदा घरमा भएको आलुलाई फरक तरिकाले भान्सामा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ अब सबै आलु चाहिँ लगभग रातो भइसक्यो र म यसमा बेसार र जिराको धुलो हाल्दैछु र साथसाथै तिमुरको धुलो र चाप मसला पनि राख्दैछु त्यसपछि रातो खस्रो खोर्सानी पनि हाल्दैछु हजुरहरूले चाहिँ खोर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार हाल्नु भइहाल्छ त्यसपछि म नुन हाल्दैछु नुन चाहिँ हजुरहरूको स्वादअनुसार हजुरहरूले नुन राख्न सक्नुहुन्छ यसरी सबै मसला हालिसकेपछि यो आलुलाई मजाले चलाउनुपर्छ तर यो आलु समाउँदा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनभने यो आलु टुक्रिन सक्छ म चाहिँ बिस्तारी प्यानलाई यसरी चलाएर आलुलाई फर्काउँदैछु यसो गर्दा चाहिँ यो आलु टुक्रिँदैन सबै मसला यसरी नै आलुमा मिक्स गर्नुपर्छ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी गाह्रो लाग्छ भने बिस्तारी आलुलाई पन्युले बिस्तारै पल्टाउनु भए पनि हुन्छ हाम्रो स्पाइसी आलु चाहिँ तयार भयो मलाई आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरिदिनु होला म फेरि अन्य भिडियोका साथ पछि आउनेछु हस्त धन्यवाद बाई बाई